O, i sobie pograłem trochę w zabrał, no, zawabili dla many. Witaj w Summoner's Rift. Dobra, Mara. Czekam na spawn stworków, kurde. 30 sekund do pojawienia się stworów. Ja pier... Wiem, co robisz. Twoi bogowie są. Okej. Okay. No Pojawiły się stwory. Siema. Czemu on kurwa zachowuje się jak bot? strasznego Fierce Blooda. Dobra. Przeciwnik pokonany. W oczach widzę niebezpieczeństwo. Podoba mi się to. Myślisz, że dasz mi radę, przywoływaczu? Ile nas pełno się chilnąć? No... Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Okej. Okay. Przeciwnik pokonany. Lol. Jakby to był trzy. Koniec serii. Шатівник попинався. Ага. Ой, Dobra. Przeciwnik pokonany. Marcin, tylko stwory, no. Okej. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. To co? Dokonajcie. popchnę. przeciwnej. Ja pierdolę. Krew. Krew go teraz. Kurwa, dzięki za protipa. Sojusznik pokonany. Tak, ja też to uwielbiam. Praca. A, zabite stwory. Okej. Okay. Ja Co mi wysyłasz? Ja cię muszę... Kurde, blurować. O! Dobra. Seryjny zabójca. Yeah.